Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 134 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Sleeping Dogs. Ça fait un moment que je voulais le faire, plusieurs fois que, je le repoussais euh, et, je me suis dit bah là pourquoi pas Sleeping Dogs c'est parti, on va faire le test. Euh, Sleeping Dogs, alors j'y ai jamais joué, oh, là c'est un let's play hein, carrément, j'y ai jamais joué de ma vie. Euh, ce qu'on m'a dit c'était une sorte de, GTA mais en mode en mode asiatique donc chinois japonais je sais plus je sais pas trop voilà, donc euh, le truc qui charge. Donc euh, on va aller se faire euh, regarder les options. oula, c'est un peu la merde. Connexion, non mais oui, il est pas arrivé à se connecter. Mais c'est normal. Audio, le volume, oh, bon, on va le changer un petit peu, c'est un détail. Sauver les modifs, ouais. Affichage, c'est ce que je voulais voir. Ouais, je suis au max en plein écran. Ouais, la qualité, euh, <laughs> vinette, d'accord. Moi, je peux rien changer. Super. Oui, bah non, je sauvegarde pas, du coup. Je... Qu'est-ce qu'on a dans le jeu Sous-titres, ils sont activés. Voilà, hop, hop, bon, bah, c'est bon. Allez, c'est parti, donc on va faire une nouvelle partie. Démarrer une nouvelle partie face à l'ancienne. J'en ai pas commencé l'ancienne, donc euh, je sais pas pourquoi il me dit ça. Allez, maintenir space pour courir. Ça, c'est le chargement. On voit le petit dragon qui tourne. Et je vous laisse la cinématique. Ok, Mais là, 我睇實佢。你捉個 <laughs> Wei Shen 先好啊。He's only. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? The <laughs> 條友都幾串喎。喂，有冇貨？Yeah, <laughs> you got the money? 喂，情況有變。咩啊？ 搵人截住佢啦！冇可能，我哋呢度太远啦，老细佬唔好乱嚟啊！Look, I can get you three, four keys a week if you want. 嗯，阿爹。What? My shit's not good enough for you? 喂，究竟发生咩事啊？咩啊？边捻过啊你？停手！咪喐！Come, come, my friend. Are you crazy? No, no. Maybe we can sort something out, huh？你恐我？你知唔知我系边个？啊？

Donc ça y est, c'est à nous de jouer. Alors il faut qu'on court. Voilà, on appuie sur espace pour courir. Euh, alors on utilisait de, la QSD pour, se de mouvoir entre les petits trucs là. Ouh là, la lumière ça tue, Hop, on appuie sur espace. Hop, euh, donc on saute par-dessus. Hop. C'est de la course poursuite pour l'instant, on, fait que d'avancer en fait. On court en avant, on avance, on avance. Et, euh, et, on échappe aux flics qui nous suivent comme des rats. Donc on, suit le mec là, le mec en vert là. Avec, enfin le mec, avec le petit, le petit truc vert sur, la, sur lui. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Donc là, on traverse euh, là, de marché. Hop. On monte par ici. Et le mec, il s'est arrêté Il est là, le mec. Et je fais quoi je, dois m'en aller, regardez. Il me marque le, mec euh, vert en bas. Est-ce que je dois m'arrêter à... Est-ce que je dois m'arrêter à lui, là Comme ça ah bah non. <laughs> Mission ratée, vous avez été arrêté. Euh, ouais. Bon, alors c'est pas logique parce que le mec s'arrête quand même. Hein. Je sais pas. Eh, c'est bizarre, peut-être que je peut-être que j'ai été suspect en, courant. Euh... Bah en même temps, il nous suit, mais bon. Regardez, si je fais comme lui, là. Que je m'arrête. Et je m'arrête tranquillement en attendant. Pourquoi, pourquoi lui il s'arrête et pourquoi moi je me fais arrêter une petite musique en plus là On dirait qu'il danse. a le flic qui arrive. Ouais. Ah bah non, il m'arrête encore. Bon mais je sais pas, bah, il va falloir sûrement que je continue. Bon bah, c'est pas grave, heureusement que ça reprend. Hein. Allez c'est parti, ça reprend. On court. Allez dépêche-toi. Allez, il, a... de la peine à courir. Il hein. Faut vraiment que chaque fois je rappuie sur espace. Hop, on saute. tac, tac, tac. Allez, cours. Voilà, on passe la porte, on va continuer. Ah bah ouais, bah, il fallait continuer tout simplement. C'est bizarre quand même. Allez, allez, allez, avance, avance, avance, avance, avance, avance. Hop, saute. un chi. Allez, hop là, le grand plongeon. Hop, hop, on atterrit ici, on continue à courir. Les flics arrivent quand même à nous suivre, hein. ils sont très forts. Hello, et on repart dans l'autre sens, c'est parti, continue à courir. <laughs> oui, j'avais compris. Allez, là on va sûrement traverser par cette porte. Hop, on avance. Allez, on défonce celle-là. Celle-là. 但係你所講嘢，可能會用纸同筆記低，之后成為呈堂證供。你明白屌，咁嚟咁啊！網課關咩事啊？希望阿崔，next week 下個禮拜，OK？OK？点該你同我講埋呢啲嘢啊。五點鐘嚟行啦。It's Jackie f o r m o r e Prosperity, man. Oh shit, Jackie 妈。奶奶，It is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? <laughs> Well, wait. Man, you look like shit. Hey, fuck you. <laughs> you know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what they get you on? Nothing that'll stick. Ha! Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Redpole in the Sun On Ye. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Redpole in the Sun On Ye. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a red pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally <laughs> saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Check him off. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and uh, Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Sheng. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Yi is the most powerful Look, gang- Raymond. Your, your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Way, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Way, Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of, of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the trials for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Wei Shen? Man, this is gonna be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? <laughs> I think they're getting it next year. guess in prison or something. Come on, let's get out of here. Ça y est, on a le contrôle du perso, on peut regarder à droite, à gauche. Euh, je sais pas trop où on est, une place où c'est qu'ils vendent des trucs encore. Un peu en plein air d'ailleurs. Hop, alors <laughs> là j'appuie sur une touche pour voir ce que ça faisait, bah, ça m'a caché derrière. Derrière le mur. Donc un jeu à troisième personne comme, comme vous le voyez. Donc on suit le mec là pour l'instant, on va, pas se casser la tête. Alors on avance avec lui. On suit la discussion. Moi je m'en fous, j'avance. Allez, allez. Pour on peut pas courir. Bon bah je me, je me contente d'avancer et, de, et de lui parler en fait donc ce à ce qu'on a compris, donc euh, notre mec est un mouchard. Hein. Notre mec est un, une vieille grosse balance de fou qui travaille pour les flics et qui va essayer de s'infiltrer euh, chez les mecs les, les, pas gentils. Allez. Hey, Jiu May, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. 你條契弟，我今日收你皮。 牛底就認，打就企定。哼，你同我含撚啦！呢度幾撚時輪到你講嘢啊？Hey, you me like that. Stop it. Get off I don't care who you are. Let go, Jackie. you Oula, donc ça part en baston. Alors, euh, comme j'avais deviné, les clics, c'est pour taper. Euh, clic de gauche, donc on a une histoire de combo. Combo de base, faut que j'essaye de faire un combo de base. Donc là, il faudrait que je mette 5 coups à la suite. Euh, sur le même mec, évidemment. 1, 2, Merde. Je vais essayer d'en mettre 5. Ça va pas être plus facile. 2, 3, 4, 5. Magnifique. Donc ça, c'était toutes les attaques qu'on fait. Lancer une attaque lourde. Appuyer. Voilà. Faut que je maintienne, faut que je maintienne donc ça l'a lancé direct. Coup de genou, euh, c'est gauche-gauche et on maintient. Gauche-gauche et on maintient. Voilà, ça fait un coup de genou. Ensuite, donc c'est une sorte de tutoriel. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ah bah là, faut surtout que je les mette KO. on va essayer de les enchaîner. Donc il faut, il faut que... Je leur mette des petits coups gentils. Alors pour, les mettre KO, il faut, il faut commencer par les coups gentils et mettre un coup très lourd quand ils sont un peu, euh, un peu, voilà, un peu étourdis. Allez, vas-y. Hop. Encore un là. Ah ouais, donc faut vraiment, faut vraiment les mettre KO correctement. Voilà. Et voilà. You kidding me? yeah, <laughs> alright, come the fuck Ah, donc maintenant il a encore plus à défoncer. Appuyez sur F pour empoigner un ennemi. Alors attendez, on va essayer d'empoigner un ennemi. Lui, j'essaie surtout de le mettre KO. Allez, crève. Alors par exemple, n'importe lequel. Alors attendez. <laughs> J'essaie de, nettoyer un peu. Putain, je... Ah putain, on peut lui mettre des coups de pied aussi, vous avez vu. Ah, quand il est au sol, on peut, lui mettre un coup. Mais là, il va reprendre l'autre. On en nettoie un petit peu. Allez. Crève. Sans l'enfoiré. J'ai l'impression que le jeu euh, galère un petit peu. Euh, je sais pas si c'est le graphisme qui est vraiment poussé. J'aurais peut-être pas dû le mettre si fort. Voilà, hop, bah oui, j'ai empoigné un ennemi, il est tombé par terre, hop. Ah bah en fait c'est sympa, j'aurais dû le faire euh, j'aurais dû le faire plus tôt. Allez, on l'empoigne on fout au sol. On empoigne, allez. On lui met des bifs. et paf. Ouh j'ai fait un double shot. Avec un seul coup de pied, j'en ai touché deux. Donc l'autre il est out. On encore out. c'est un peu long hein, quand même. à assommer les mecs, c'est vraiment plus réaliste que les, hein, que les combats que vous faites dans, pas, dans la plupart des jeux. C'est que là en fait, il faut vraiment le mettre KO. Alors, il y a un autre mec qui est arrivé. Pouf, alors lui, il va nous casser les noix. Alors, j'ai le cadre qui s'allume en rouge. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, Alors, attendez, je le prends. Là, j'ai le cadre qui s'allume. Il faut peut-être que je l'emmène jusqu'au cadre. Ah, attends, je le pousse, je le pousse, je le pousse. Non, allez, non, ça n'a pas marché. Allez, vas-y, prends, vas-y. Et on appuie, voilà. Et on lui ferme la grille sur la tronche Ah, j'aimerais pas être à sa place. look nasty. You okay? Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Winston's mom owns the restaurant. Whoa! Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is way. Wei Shen? I told you about him, remember? Fuck! We can't keep track of your bullshit friends, Jackie! No outsider! He's not an outsider, he's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? I've been on vacation. Um, Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie Bug, yeah? No, no, no, no, no, no, no. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. Uh, they attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Oh, wait, wait, wait, wait a minute. <laughs> Dang Yatsen, <laughs> I do remember you. You had a, a sister, right, Hamaya? Yeah, Nami. Mimi, Mimi Shen, I remember her. Hung out with dog eyes. <laughs> no offense. Then I soaked Tobauga. Oh. <laughs> Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Moisia. So, ten guys, huh? You feel which just crazy. Try capable. Uh -huh. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Way with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about you. All right. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great. That's all I fucking need. Donc ça c'est pas vraiment ce qu'on devait faire, apparemment ils nous ont pris en bizutage Donc on va, les, on va leur défoncer la tronche, de toute façon ils sont que trois. J'arrive pas à les prendre, regardez Ah j'arrive pas à les, à les choper comme tout à l'heure avec F hein vraiment pas, donc on va être obligé de les massacrer. Putain, le mec, regardez, le, le mec qu'on voit là au premier plan, il est tout content de voir un combat qui est derrière lui, mais il regarde de devant. Ouais, bon, c'est bizarre. Euh, ce serait bien que j'en arrive à en mettre un KO. Allez Donc là, le but, je pense, c'est d'arriver à la killer ou d'arriver à pas, à pas être mis KO qu'ils m'apprennent donc avec le, avec clic droit, je peux bloquer les coups. Voilà. Et donc quand ils sont rouges, c'est qu'en fait ils vont m'attaquer. Et donc il faut vite que je bloque quand ils sont rouges. C'est pas tellement évident, sachant qu'il faut tourner un peu dans tous les sens. Survie pendant 25 secondes. Voilà. Hop. On reste 16. 15. Ouais, ça va, il nous reste à peu près 10 secondes. Oui. faut pas que je meure pendant les 10 secondes. Ah non, il m'a mis un coup, il m'a mis un coup. Allez, 4, 3, 2, 1. Oh non, il m'a mis un coup derrière. Oh non, le foireux Mission ratée, vous êtes mort. Donc je vais, on va recommencer. Donc là, il va falloir bien, en fait, euh, bien dès le début, commencer à protéger. Parce qu'en fait, on perd pas mal d'endurance, hein, de vie plutôt, j'ai envie de dire. Voilà, donc je bloque ses coups un maximum. Il faut tenir le plus longtemps possible. Je pense que ça doit être une minute. Ah, il nous affiche le chrono bout de 30 secondes, je pense. Quelque chose, du genre. Hein. J'ai pas calculé. Hein. Regardez non plus. Survivez au bisutage. Hop. Il faut que je bloque un maximum. Ah non Ah, il m'a touché. Crève, forêt. Et eux, je les mets pas KO, par contre, j'arrive pas. Hein. Allez, donc encore 27 secondes. Oula là, je suis déjà rouge, c'est pas bien ça. Allez, faut que je les bloque là, faut, pas que je me fasse tuer, faut vraiment que je les, je les démonte. Hop. Faut que je bloque tous leurs coups, ce que je fais pour l'instant. J'arrive, j'arrive derrière. Hop là, j'ai bloqué. Allez, 5-4. 3, 2, 1. Allez, bloqué. Et oui, terminé. Hey, let it go, yeah? Boss, we were just leaving. Tell <laughs> and it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? <laughs> Oh, Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake, let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. <laughs> hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley. <laughs> Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. yeah, <laughs> so what? Razor, brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, whoa, whoa, whoa, wait, what the fuck, man? Seriously, way. I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. <laughs> the night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. <laughs> he hasn't changed. Yeah, he has. Used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want send a fucking message. Donc euh, voilà, alors ils m'ont redonné la, l'espace, donc là il y a une sorte de fête, il faudrait que j'aille me rendre là-bas au point jaune qu'on voit, euh, qui n'est pas derrière la scène, enfin qui, si, qui est derrière la scène mais on peut pas y aller par là je crois. Euh, je peux pas courir, je peux juste marcher. je peux quasiment rien faire quoi. Euh, comment je peux aller là-bas par contre euh, On doit y aller par ici, je pense, ça doit être possible. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Euh, non, bah non, en fait, non, je peux pas y aller par là. Chop. Putain, on peut que marcher en plus, c'est la merde. Allez, il y a vraiment une vie, hein, une dans ce jeu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va pas aller plus loin pour les vidéos. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est en train de tourner. Donc voilà. Donc euh, j'ai envie de dire, ce sera tout pour euh, Sleeping Dogs. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.